әнуар қажы ақсақалдың атыменен ералы бауырымыздың баптауындағы тұлпар түркістан облысы қазығұрт ауданы ғафур көкіміздің көкеміздің баласы жантөре жамындыз тастады қадырмен тағайын аттың аты ураган бәрекелді отыз мүн теңге бары аласыздар отыз мың теңгені келіп аласыздар қадырмен тағайын жоғарғы мәреге қазыналы қария жаңа ғана өшерде бата берген құйысқасыз әнуар қажақ сақалдың ураган есімді атыменен ералы бауырымыздың баптауындағы сәйгүлік Түркістан облысы Қазығұрт ауданынан келген атақты Ғафур Палуан көкеміздің баласы Жантөре Шабындос тастаған болатын ағай жоғарғы мәреге. Төменгі мәреге Қосшы елді мекенінің тұрғыны қазыналы қария Айтулы Атбегі Сұлтанбек көкеміздің Астана есімді сәйгүлігіменен баруын саялы сарыағаш ауданы түркістан облысынан келген еламай шабандоз тастады қадырмен ағайын бәрекелді тамашамын төменгі мереге, төменгі мәреге қайрат көкеміздің баласы кешеге көзден кетсе де көңілден кетпеген қайрат көкеміздің баласы кәсіпкер Айтула атбегі әлиба Мұрзаның 10 миллион есімді атын үлін, баруын жомарт шабандоз тастаған болатын қадірменді ағайын бірі